غیره میلیونر بارا زد با کانتینر ایمان بیلت خریده گشتای کوچه چریده مینی فینال هر روز است سوما بیگی با کوزه صبر بیکن همیشه کاره همش صد میشه assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlarim barchalaringizga sog'lik salomatlik tilayman albatta mana shu videoga layk bosgan odamni xudojon 1 2 bo'lsin 2 ming bo'lsin martabangiz bundan da ulug' bo'lsin hamisha Allohning panohida bo'ling kissangiz pulga to'lib to'lib xudojon hamma kasa o'ynab kulib ota onamizning boliga e, qaytish hammamizga nasib qilsin alloh akbar xudojon malol kelmasa bitta layk bosib e, duomi qabul sizlar judayam xursand bo'lib qolardim albatta 17 o'yinimizga qarab qarab çertip chertib iynatib o'ppagan ekran ashunda aplab koydum senle balın aynen. Hay işenin hay işenin utazın murutunuzu balta kesmeyin ayna 500 rubl bilet narkı, 110 tapırız, opş kalsa biletimiz 1990 tane. Na şunay 500 rubl taylan bahçe katleşen prosta utaspın tamam aşınız olsun. Bundan başka yani 50 bin rubl var. 50 ming rubl bor, 100 dollarlik 5 minglik 3 minglik 2 minglik 4 minglik hammasi sizning polni omadingizni bersin xudojon sizga chiqmasin albatta oq aytib bo'lmasam mana shu qayta sizga chiqsin albatta 500 rubl ekan 500 rublga ikkita mercedes birovi sechka вообще qiziq qoldim qolgan men nasib qilsa pulim shundan olaman aynan Ana kompressor polni lugi men kojini salon shuna bir knopkani basib ichiga kirib qishning kunida Közünüz kızardayın ama şuna sıkıntı sedesten. Omadığınızı versin, vahşet, dahşet atlama şuna koyarsın yazını veririz. Hem elinize omad, ciğerler yazını basın, like'ı basın. Hem iltimozun hem bir basın kollab kuvvetlerinizi. Albatta 500 liraya utin ketin aşkınız olsun aynen kışta cinmeyin. Omadığınızı versin, salam aleyküm ciğeroş, salam aleyküm. Şeri Allah kuşomaton hamaton ba, omad mehvan ina. Habdahım bozi vahşet bomba rahat etsay çertip çertipti bilmeyim ben la şuna yenesi öpbegende dutta olardım ina dutta yenesi öpbegende sayla bu tuvangayla pansar turul nartışayak hanamı ziberben genami nomir ben payvas kadagay pansar turul ne başlayenu sahran çekada ina saylab turib utibanglar saylab turib utibarim uncha bilmayman kechirasiz hammangizga omad tilayman jigarlar gazini berib qo'llab quvvatlashdan to'xtamangizlar albatta video davomida podvalni ichiga kirgizma ba'zi minolarni shunday syomka qilib turib videosini ko'rsatamiz javon suv bo'ladi ko'rinmaydi avtomobil jilt jilt etadi aynan mana shunday qarab murdasangiz bo'ladi oshingiz bo'lsa o'ting keting ana mana shu qarangay bir mashinaga qarangay omadingizni bersin xudojon berib qolsin sizga mana shunday mashina bu bir omad 5 minutning ichida xudo beraman desa 160 gradusga mana shunday hayotingiz o'zgarib ketadi xudojon hamisha qo'lim ochiq duodaman biringiz ekib bo'lsin hamisha Allohning panohida bo'ling e, juda ham xursandman qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun albatta 500 dollar ultaylang mana shu NS o'tpagan buyog'roq keyin oldidan ko'rsatay. Mercedes seçken bunu Prosta aytsam ishonmaysiz. Hay ishon, hay ishonmagan mana o'tadi mana shu polni jiltilaydi aynan. Ko'r jaun deyapti. Minovi esa pul nima ol? Ha? Kompressormi, mampressormi, bundan buning ham atini uncha men bilmayman. Mana shu polni lugi қызылдан qip qizildan mana shu urasiz tamom. Xudoydan sizga chiqmasin jigarlar. yakta лайк laykoya zada, hami 500 rubl qaysiz, может, ами сойбы moshin chashavi. Tamom akan. 500 rubl taylang, quruq ketmang quruq qo'l ketmang bitta like bosib keting men raziman aynan ashingiz bo'lsin xudoyjon o'tib olsangiz bu ukor klenga emas ekan bu mana zavodskoy ekan usti bu ukor qarang mana qarang вообще klenga emasmi buni utsa olib ketsang bo'lmaymi tojikistonga haydab ketsangiz ham bo'ladi aynan hay o'ting ham qalang mashinaning pulini oling qalang o'zini oling ukor pulini yo'q qaytib beraman satamiz hay avtomat korobka urasiz tamom gazini berasiz satamiz pulini oling hali sen lekin bu qayt pulini olasiz bundoq qarang bunday ko'rsating mendan bezor olam naqd ko'rsating o'ting tamom ashingiz bo'lsin aynan jigarlar gazini berib turib 500 rublga katta shans 2,5 mingta bilet emas 1990 ta katta shansimiz bor 110 ta priz sizni kutyapti albatta maksimal podashka hozir 300 ta 400 ta atrofida biletimiz yo'q sotilgan albatta katta rahmat podashkalar uchun juda ham xursandman o'laman ey jonlaringiz sog' bo'lsin sizlar bilan men bor погнали еклакай ҷигаро ҳама садай якум париз ёвон брат туркманистон тоҷик узбек ба пеш мошинчаву каттеш салом калхозобод салу мелинобод хатлон ҷунам зурай ҷами боду курай замон пурроботу кукара кукукуку мерседесу опел сегере ту бепел Optim, Avu, BMW, Toyota i server Milyoner որազատ բական տեներ Այման բելետ խարիդա, կաշտայ կուչա չարիդա Մինի ֆինալ հարուզաս, ծումա բիգի բակուզա Սաբր բիկուն համեշա, бора ҳамаш сад мешав подписка кун лайкамон дигарои шахзамон дастгири ма бошенгар пеши шумо ҳамай сад бози ма ҳақиқатай пулу молаш насибат саломат боши бирад омад ҳамеша ёрад дигаро дигаро кори шумо analiza proró, Cigaro cigaro Korishu shumo digaro Dastgiri kunin fakat Kanaliza montroro